moment pues, doncs, sí, estem molt enfadats perquè no hi ha dret. Bé, la meva queixa és que a davant de totes les botigues es posen 40.000 persones a vendre pel terra vanos i mans, coses que nosaltres tenim a les botigues. Les venen a baix preu, l'Ajuntament no fa res, la policia la truques, venen, els hi diuen quatre coses i quan la policia està a la cantonada s'hi torna a posar. I tot el dia, tot el dia estem així. Això, el primer. I segona, que han posat 40.000 botigues de paquis per aquí al costat que no tenen o no haurien de tenir llicència perquè, segons l'Ajuntament, ja no en donen més i cada dia hi ha més botigues. I aquesta és la meva queixa. Aviam si es pot solucionar, perquè realment els que nosaltres paguem impostos i fa tants anys que estem aquí hauríem de tenir una miqueta més de, de servei. Doncs que passeu un bon dia, és que jo també passar-lo jo i tenir molta feina, que és el que interessa.